Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan arxiv fayllarini ishlash haqida gaplashamiz. Xo'p, buning uchun e, bizga yangi fayl kerak. E, buni bilamiz yaratishni. E, yana bir marta takrorlab o'tamiz. Hech qachon o'ng tomonni bosamiz va mana bu new, ya'ni yangi o'zbekchasiga yangi, ruschasiga sazdat bo'limini bosamiz va birinchisi folder, ya'ni fayl bo'limini tanlaymiz. Mana yangi fayl yaratib oldik endi endi buni äh, ichiga buni bu faylni äh, zip holati rar holatdagisini ko'ramiz buning uchun äh, faylni belgilaymiz qanchani o'ng tugmadan bosamiz va mana bu bo'lim ochiladi oyna bizda ham mana bu oyna kerak bo'ladi agarda sizda bunday oyna chiqmasa siz winrar programmasini yuklab olmagan bo'lasiz buni winrar programmasini shunchaki telegram kanalimizdan yoki video описаниесida qoldiraman yuklab olishingiz mumkin va uni tanlaymiz add to arxiv turibdi mana mana fayl nomi rar holatda mana Endi bunga qulf o'rnatamiz. Bu ixtiyoriy. Ana so'zlar o'rnatib oldik. Mana endi aziz do'stlar, biz e, zip holatdagisini, zip holatdagi arxiv faylni yaratamiz. Mana mana buni shunchaki zip e, holatini tanlasak kifoya. Mana tanladik va bunga ham qulf o'rnatamiz, kod qo'yamiz. Mana mana aziz mana bu yerda paydo bo'ldi. Endi biz har ikkala holatda ichiga narsa solib ko'ramiz va olib ko'ramiz. Mana aziz do'stlar, endi bir arxiv, biror arxiv fayl, fayldan boshlab e, solib ko'ramiz. Ichiga kiramiz va shunchaki add tugmasini bosamiz. Mana bu yerda e, rasm, shunchaki rasmni namuna uchun ko'rsatyapman Siz xohlagan narsangizni qo'shishingiz mumkin, ya'ni video, fayl, rasm, qo'shiq va boshqa narsani qo'shish mumkin. Mana bu yerda set password desak, alohida shu faylni chiqarayotganimizda kod so'raydigan bo'ladi. Bo'ldi. Mana aziz do'stlar, biz tashlagan e, rasmimiz ichiga tushdi. Bo'ldi. Endi zip holatiga e, zip holatdagi arxivga biror narsani qo'yib ko'ramiz add e, tugmasini bosamiz shunchaki endi bu ham bu ham bir xil joylashishi password qo'yamiz okey mana do'stlar biz tashlagan rasmimiz tushdi endi buni Qaytadan chiqarib ko'ramiz arxiv arxivdan. Mana fayl ikki. Mana biz rasm buni ikki xil usuli bor. Shunchaki e, tanlab turib, mana ekstratni tugmasini bosamiz yoki sichqonchani o'ng tugmani bosib turib, mana ekstrat to specific folder. mana bu yerdan bo'limni chiqadi. Siz xohlaganingizni qilib turib, tanlab turib yuklashingiz mumkin. Yoki uchinchi usul, agar fayl holatida saqlayman desangiz, shunchaki belgilab turib qachon o'ng tugmasini bosasiz va mana bu extract without confirmation tugmasini bossangiz kod so'raydi ya'ni biz kod qo'yganimiz uchun kodni yozamiz mana bu yerda bizni ichida e, qo'ygan rasmimiz chiqib keladi mana shunday holatda ketaveradi aziz do'stlar endi keyingisi zip arxiv faylidagi ichidagi narsani tashqari chiqarib ko'ramiz mana shunchaki tanlaymiz without confirmation kod so'raydi e'tibor yonida yangi oynada shu ichidagi arxivimizni ichidagi qo'ygan rasmimiz chiqdi mana aziz do'stlar mana shunday holatda ketaveradi endi siz buni ichiga xohlagan narsangizni solishingiz mumkin mana shunchaki rasmdan olib ko'rsatdim O'ylaymanki, e, arxiv fayllar bilan ishlash haqida videomiz yakuniga yetdi. E, bu video hammaga foydali bo'ldi. Xayr, keyingi videolar ko'rishguncha salomat bo'ling.